Procedo a dar lectura das propostas de resolución presentadas. Son moitas, vou nas ter que ler eu de seguido, co cal agradecería que gardárades un chisquiño de silencio e de atención, porque, como sabedes, teñen que ser aprobadas por aclamación. Se facedes o favor de sentarvos, comezamos. Comezamos. Camarada Xoseloi Rivera Jácome. Comezamos logo. A primeira das resolucións é unha proposta da Executiva Confederal que di o seguinte. No compromiso de traballo da Confederación Intersindical Galega por unha saída galega xusta da crise, facemos un chamamento á loita e á mobilización para exixir un plan galego de recuperación económica, industrialización e creación de emprego digno en Galiza, que garanta o dereito a vivir e traballar dignamente na nosa terra. Demandar a inmediata derogación das reformas laborais, da negociación colectiva, das pensións e do desemprego, iniciadas en 2010 ata a actualidade. Urxe a aprobación dunha nova legislación laboral que restitúa todos os dereitos roubados e favoreza novos dereitos e regulacións que nos fortalezan como clase traballadora ante a nova situación de crise e as novas formas de explotación e precariedade. Por todo iso, o oitavo Congreso da CIGA acorda levar adiante as accións necesarias e iniciar unha intensa campaña para a convocatoria dunha folga xeral nas datas que o Consello Confederal considere máis oportunas de non darse avances nestas reivindicacións. segunda delas é un recoñecemento a filiación que se subila. As primeiras organizacións sindicais nacionalistas galegas, o SOG, UTBG, UTEG, UTSG SGTM creáronse ao principio da década dos anos 70 do século pasado, converténdose en menos de 50 anos na primeira forza sindical en representatividade, afiliación, movilización e combatividade. Desde aquelas organizacións fundadoras, milleiros de traballadoras e traballadores construíron, mantendo, ampliando e consolidando o movimento sindical nacionalista concretado hoxe na CIGA, na Confederación Intersindical Galega. A construción do Movimento Sindical Nacional Galego é un traballo colectivo no que delegadas e delegados sindicais e milleiros de afiliadas e afiliados tiveron e teñen unha importancia capital. Son o rostro e a expresión da CIGA nos lugares de traballo, Miles e miles de traballadoras e de traballadores anónimos, na súa inmensa maioría, sen que, os, sen que os a CIGA non existiría. Por todo isto, o oitavo Congreso acorda que anualmente as unións comarcais da CIGA realizarán, en vésperas do 1 de maio, un acto solemne de recoñecemento e agradecemento a toda a afiliación que se xubilara ou falecera durante este ano. A terceira das resolucións, e vou empezar a apurar, porque como vedes, ainda quedan 21, o oitavo Congreso demanda o apoio cidadá á iniciativa cidadá europea Right to Cure, da que a CIGA tamén é promotora, que pretende que todo o mundo teña dereito a protección fronte ao virus, coa liberación das patentes das vacinas e que haxe transparencia informativa e control sobre a chega de fondos públicos para o seu desenvolvemento e xestión, Após a aprobación no Parlamento Europeo da resolución que inclúe o apoio a esta iniciativa, instamos a que a Comisión Europea abandone a defensa dos intereses corporativos e os beneficios das grandes farmacéuticas e defenda os intereses xerais de toda a poboación. Solidaridade antiimperialista e pola autodeterminación dos povos. O oitavo Congreso traslada a súa plena solidaridade ao povo de Cuba, Venezuela e Nicaragua e aos seus gobernos lesítimos que padecen a constante inxerencia das potencias imperialistas incapaces de respetar a elección libre e democrática do seu futuro como nacións soberanas. Solicitamos o inmediato levantamento do bloqueo que se exerce sobre eles e exiximos o máximo respeto e non inxerencia nos vindeiros procesos electorais que se van celebrar. Fago unha pausa porque apurei tanto que fixen dúas nunha. <laughs> Pero aclamamos as dúas. agora si recupero Folgos, o oitavo Congreso expresa a súa total solidaridade e apoio á loita do povo saharaui pola súa liberación nacional e social, Considera que as Nacións Unidas deben facer cumprir íntegramente os acordos de Houston que incluen a realización dun referendo no Sáhara Occidental en aplicación do dereito de autodeterminación que foi adiado sistemáticamente polo goberno de Marrocos. Instamos a Comisión Europea a que faga efectiva a sentenza do Tribunal Xeral da Unión Europea que vende anular os acordos comerciais de pesca entre a UE e Marrocos que dá razón ao Frente Polisario que os impugnou por explotar colonialmente os recursos do Sáhara Occidental. O oitavo congreso manifesta o seu apoio ao povo palestino, denuncia e condena as violacións dos dereitos humanos cos presos, insta ao goberno israelí a cumprir as normas prescritas polo dereito internacional humanitario, exixe o levantamento das restriccións ás comunicacións e visitas familiares, reafírmase na campaña de boicoteo aos produtos israelís e demanda das institucións internacionais que se adoten medidas para poñer freo ao proceso de ocupación dos territorios palestinos por parte de Israel. O oitavo Congreso da CIGA reitera o seu compromiso firme no combate contra todas as formas de violencia contra as mulleres, insta a negociación de medidas e protocolos de actuación nas empresas e reclámalle aos gobernos galego e do Estado a creación e a realización de programas de formación permanente destinados a todo o persoal que participa na recepción, tramitación e resolución das denuncias, de maneira que se garanta que a asistencia prestada ás mulleres vítimas de violencia de xénero, incluída asistencia xurídica, civil, penal e contenciosa administrativa se realiza por persoal especialista na materia, libre de sesgos sexistas, porque se é machista non é xustiza. O oitavo Congreso da CIGA afirma o seu compromiso na defensa dos dereitos e intereses das vítimas de discriminación por orientación e diversidade e identidade sexual, expresión de xénero ou características sexuais, como organización que ten entre os seus objetivos asegurar a igualdade de oportunidades entre todas as persoas. O oitavo Congreso da CIGA reafirma o seu compromiso na defensa dos servizos públicos e das súas traballadoras e traballadores, castigados con recortes de persoal na última década e cunha elevada temporalidade pola aplicación das tasas de reposición polos gobernos do PP e do PSOE, e asume a necesidade de buscar unha solución ao abuso da temporalidade que parta da plena capacidade para negociar en cada ámbito territorial e nos diferentes sectores nos que se organiza a Administración Pública, aplicando un réxime sancionador estritos cargos públicos que permitan a fraude, con medidas reparadoras para quen se mantén nunha situación de temporalidade abusiva e así evitar que sexe o persoal temporal que encargue coas consecuencias das políticas de recortes das diferentes administracións. O oitavo Congreso da CIGA amosa seu pleno apoio á proposta de bases para a normalización do ensino en Galiza, promovida pola Mesa pola Normalización Lingüística, Movementos de Renovación Pedagóxica, a Federación do Ensino da CIGA e outros sindicatos docentes, co objetivo de superar a situación dramática que vive a nosa lingua desde a chegada de Feijó á Xunta, relegando o noso idioma das aulas, proibindo o seu uso en materias científicas e tecnolóxicas e cunha presenza residual en infantil nas cidades, provocando que tres de cada catro mozos e mozas rematen a escolarización obrigatoria sen saber falar o noso idioma. Neste sentido, a CIGA anima ao conxunto do povo galego e, en particular, a todos os seus delegados e delegadas e a súa afiliación para que contribúan na súa práctica diaria a ser axentes de promoción e dignificación do noso idioma. O oitavo Congreso da CIGA reitera a súa defensa dos hospitais comarcais e a necesidade de seguir defendendo unha sanidade pública de calidade que garanta a prestación de servizos a todas as persoas, con independencia de onde residan. Defendemos unha sanidade de proximidade mantendo e potenciando os servizos hospitalarios dos hospitais comarcais tendo en conta a dispersión pobocional, o embellecemento, cronicidade e pluripatoloxías das e dos doentes. Instamos ao Goberno da Xunta a adaptar os cadros de persoal dos hospitais comarcais as patoloxías prevalentes nos seus distritos. Así mesmo, exiximos a Consellería de Sanidade a dotación dunha base do 061 nos 14 distritos sanitarios con ambulancia medicalizada. Van 11, son 21. <laughs> Veña, que xa queda menos. O oitavo Congreso da CIGA reitera o seu compromiso na defensa da atención primaria de Galiza, Rexeita as políticas de desmantelamento de recortes de persoal implantadas polo Partido Popular, que dificultan o acceso das persoas ao primeiro nivel de asistencia con graves consecuencias para a súa saúde. Por iso, o oitavo Congreso da CIGA fai un chamamento a participación na manifestación de só Sanidade Pública, plataforma social da que a CIGA participa activamente como motor de movilización social convocada para o día 14 de novembro. O oitavo Congreso da CIGA manifesta a súa solidaridade e apoio aos traballadores e traballadoras da Alcoa, San Cibrao, pola loita que levan ante o ERE presentado pola empresa e ao negarse a empresa a venda e urxe os gobernos galego e español a darlle continuidade a este proxecto industrial reactivando o proceso de venda a SEPI. No mesmo xeito, este Congreso manifesta a súa solidaridade e apoio aos traballadores e traballadoras de Vestas ante o peche anunciado pola empresa da súa fábrica de Chavín en Viveiro e exixe a Xunta de Galiza adoptar medidas que eviten os despedimentos. Así, o oitavo Congreso da CIGA apoia e chama a, a participar na manifestación do domingo 17 de outubro en Viveiro para reclamar das administracións públicas, estatal e autonómica unha resposta inmediata para frear a sangría económica e laboral que padece a comarca da Mariña. O oitavo Congreso da CIGA traslada a súa solidaridade e apoio aos compañeiros e compañeiras da Aluibérica, antiga Alcoa Inespal na Coruña, pola súa loita en contra do peche da fábrica de aluminio e reclama a intervención da fábrica para a continuidade do proxecto industrial que ofreza as máximas garantías de produción e eh, do emprego. O oitavo Congreso da CIGA manifesta a súa solidaridade e apoio aos compañeiros e compañeiras de Xeal, antiga Ferroatlántica, pola pois súa loita incansável polo mantemento da actividade do emprego e reclama da Xunta que declare a nulidade da operación de venda entre Ferroatlántica e Itaca. O oitavo Congreso da CIGA quere trasladar tamén a súa solidaridade e apoio aos traballadores e traballadoras do sector de automoción que están a sufrir a deslocalización das súas empresas, os ERTES pola falla de componentes, subcontratacións abusivas, abusos nas cargas de traballo que fan desde este sector estratégico da nosa economía un polvorín pola falla de compromisos dos gobernos galego e do Estado. O oitavo Congreso Confederal da CIGA Mostra a súa solidaridade cos traballadores e traballadoras do sector naval da Ría de Vigo, sector estratégico de Galiza, que se atopa en grave crise e abocado á súa desaparición. Solicitamos a implicación e intervención da Administración Pública na situación actual do estaleiro HJ Barreras, hijos de Barreras. <laughs> Abocado tamén o peche pola mala xestión das diferentes direccións de Estaleiro por prácticas corruptas e ante a falla iniciativa das diferentes administracións. Mostramos a nosa solidaridade co membro da CIGA no Comité de Empresa, Rafael Pérez Castro, despedido por loitar pola defensa dos postos de traballo e por reclamar carga de traballo para Estaleiro. O oitavo Congreso da CIGA exixe eliminar as restraccións actuais a Navantia e permitir traballar aproveitando todos os segmentos de actividade que potencialmente poden concorrer nas súas instalacións, dado que son a única saída á situación actual de parálise do estaleiro, para dotalo de carga de traballo. Así mesmo, é necesaria a aprobación dun plano que manteña o naval público como sector estratégico, creando o complexo integral da ría e que abranga todas as áreas relacionadas coa construción naval, tanto militar como civil, oitavo Congreso da CIGA exixe ao Goberno español a creación dun plano de actuación onde se fixen as bases dunha transición xusta para o sector de carburantes e biocarburantes, que conta cun importante peso en Galiza. Denunciamos con preocupación que o período de transición enerxética no que estamos inmersas ten visos de converterse nun período de destrucción do de emprego, quedando excluída Galiza do cambio enerxético verde e poñendo en risco o peso industrial que a día de hoxe ten este sector no noso país. Quedan dúas xa. Desde o oitavo Congreso da CIGA denunciamos que a transformación do sector de telecomunicacións en Galiza leva aparellada dunha constante e importante perda de emprego, materializada a través da deslocalización, da externalización dos servizos e unha crecente precarización dos postos de traballo creados a través de empresas auxiliares. Por iso, este Congreso exixe a posta en marcha da mesa de negociación sectorial formada por organizacións sindicais, patronal e Xunta de Galiza a través da que executar medidas concretas para evitar a perda de emprego e a desregulación de relacións laborais no sector. O oitavo Congreso da CIGA resolve impulsar e apoiar todas as accións reivindicativas no plano laboral, social e político para impedir a destrucción de emprego no sector bancario, frear o proceso de peches de oficinas e a imposición de restriccións de servizos á clientela das entidades bancarias, reclamando do Goberno galego que promova a creación dunha banca pública galega que dea servizo á poboación e que serva como apoio ao sistema productivo galego, e exixir do Goberno español que xercendo as súas competencias no ámbito da regulación bancaria adopte medidas efectivas para garantir o acceso universal da poboación aos servizos financeiros eliminando as comisións abusivas e despregue instrumentos adicionais de control público sobre a actividade das entidades bancarias. E xa, por último, das últimas resolucións eh, trasladadas á mesa presidencial, o oitavo Congreso da CIGA amosa o seu apoio e solidaridade coa loita das traballadoras e traballadores da empresa IKF da Guarda, que neste momento acumulan 32 días de folga, para recitar a dobre escala salarial que a compañía pretende prolongar no tempo, a deregulación da xornada en defensa das súas condicións laborais. Igualmente, o oitavo Congreso da CIGA mostra o seu apoio a folga indefinida convocada a partir do próximo 19 de outubro en IKF. E neste senso, antes de aclamar, lembrade, por certo, que hai un punto de venda de bonos da xuda esta loita xusto a porta de entrada ao plenario. Grazas a todas e a todos.